Ja, da skal vi se litt på forrigling, hva det er for noe. Forrigling det er en anretning som er laga til for å være sikre på at ikke vi kan kunne starte en motor i begge retninger samtidig. Eh, hvis vi gjør det, så vil, det oppstå en kortslutning, og sikringene vil gå. Så det er ikke ønskelig. Vi skal se her på styrestrømskjemaet hvor den ligger. Her er styrestrømsikring motorvern, stoppbryter. Startbryter i retning høyre med tilhørende holdekontakt. Her er startbryter retning venstre med tilhørende holdekontakt. Som vi ser her, så start retning høyre den har kontaktord Q1 nedpå her. Og start venstre den har kontaktord Q2 nedpå der. For at vi da skal lage en forrigling, så har vi lagt inn en hjelpe, eller med bruk av en hjelpekontakt her, på Q2, på den kontaktoren, så oppnår vi at hvis den kontaktoren er slått inn, så ligger den ute. Eh, det vil da være umulig å starte eh, kontaktor Q1, eh, motor til høyre, når den går til venstre. Vi har akkurat likt med den venstre retningen. Hvor vi bruker hjelpekontakten på kontaktor Q1 for at eh, vi skal slippe å få spenning på begge to. Det er dette som blir kalt forrigling. Da skal vi se litt på hva som skjer når vi setter på spenning her, og vi bruker startknapp mot høyre. Vi kobler inn styrestrømsikring. Strømmen vil da gå gjennom F2, motorvernet. Den vil gå gjennom S0, som er stoppbryter. Og den vil gå ned til startbryter. Vi trykker inn startbryter, og strømmen vil da gå ned gjennom ned til kontaktor og slå inn releet der, og motor vil starte. Samtidig så vil eh, holdekontakten aktivisere. Når kontaktorene legger inn, så legger kontaktoren inn hjelpekontaktene sine. 13 og 14, normalt åpent, den blir lagt inn. Og samtidig eh, Q1 sin eh, normalt lukka kontakt vil bli åpna. Det er forriglinga, sånn at vi ikke kan starte venstre rotasjonsretning eh, når høyre rotasjonsretning er oppe og går.